Hammaga assalomu alaykum. Siz bilan sizning vrachingiz doktor Sabirov. Azizlar, bugun juda ham qiziqarli kontent, ya'ni tug'gandan keyin homiladorlikdan saqlanish metodlarini sizlarga aytib beraman. Bu nimaga kerak? Albatta, bu onaning homiladorlikdan keyin tiklanishi uchun kerak bo'ladi. Albatta, hech kim xohlamaydi o'zini organizmi tiklanmay turib, yana homilador bo'lib qolishni. Agar homilador bo'lib qolsa, bu bo'lajak bolaning ham onaning ham sog'ligiga katta ta'sir qiladi endi ko'p odam o'ylaydi homiladorlikdan keyin qachon jinsiy aloqa bilan shug'ullanish kerak degan savol tug'iladi ko'p odamda albatta bu tug'ish jarayoniga va onaning o'ziga bog'liq ko'pincha bu 4-6 haftani tashkil qiladi bu haqida batafsil ma'lumotni mana shu videoroligimiz orqali bilishingiz mumkin endi biz metodlarga qaytamiz birinchi metodimiz laktatsion aminoreya metodi hisoblanadi bunda birinchi qilinadigan ish qonun qoidalari bor buni ham laktatsion aminoreya metodida ona bolasini emizishi kerak bo'ladi ya'ni kunduz kuni har 3-4 soatdan emizib turish kerak oralig'i kamayib ham ko'payib ham ketmasligi kerak kechqurun esa 6 soat har 6 soatdan emizishi kerak bo'ladi va onada hayz kelmagan bo'lishi kerak bu metod 6 oygacha sizga homiladorlikdan saqlanishga yordam beradi albatta bunga sabab prolaktin gormoni hisoblanadi bu prolaktin gormoni sut bezlarini yaxshi ishlatib u yerdan sutni chiqishga yordam beradi sutni sekretsiyasida ishtirok etadi undan tashqari u sizni ovulyatsiyangizni ham ya'ni hayz kelishini ham to'xtatib turadi ovulyatsiya bo'lmagandan keyin ya'ni hayz bo'lmagandan keyin albatta siz homilador bo'lmaysiz agar boya aytib o'tgan qonun qoidalariga rioya qilmasangiz ya'ni bolangizni emizib turmasangiz vaqtida albatta bu metodda hech qanday prezervativ yoki spiral shunga o'xshagan boshqa narsalar qo'llanmaysiz bemalol hech qanday e, himoyalanmasdan jinsiy aloqa qilsangiz bo'ladi agar mana shu qonun qoidaga rioya qilsangiz bu metodning effektivligi 98 gacha sizga effektivni hisoblanadi keyingi metod bu внутриматочные средства ya'ni e, matkaning ichiga qo'yiladigan e, narsa ya'ni spiral bu spiral qachondan qo'yiladi albatta bu spiral tug'ilgandan keyin 2-3 oydan keyin qo'yiladi ko'pincha ginekolog va akusherlar ona tug'ilgandan keyin ham spiralni qo'yib yuborishadi albatta bu spiralning davomiyligi ya'ni qancha vaqt turadi 3-5 yilgacha bu spiral turadi ya'ni sizni homiladorlikdan saqlab turadi albatta bu spiralni kesir va sechenya bilan tug'ilgan ayollariga 6 oydan keyin agarda qarshi ko'rsatma bo'lmasa qo'ysa bo'ladi albatta bu spiral sizni sut kelishingizga ya'ni sutingiz kelishiga e, hech qanday ta'sir qilmaydi e, albatta siz bolangizni emsangiz bo'ladi bu e, metodning effektivligi olti foizgacha hisoblanadi albatta bu metodni ko'p odam biladi ko'p odam bilmaydi bilmaganlar uchun ham bilganlar uchun ham aytib o'taman qanday bu holat qo'yiladi ya'ni spiral qanday qo'yiladi qani tasavvur qilamiz bu matka bu matka bu spiral spiral matkaga qo'yiladi matkada bu mana shu ko'rinishda turadi smertozoid kelsa yaysakletkaga o'ta olmaydi buni spiral to'sib turadi ya'ni spermatozoidlarni tepaga o'tkazmaydi va spermatozoidlarni e, o'tib homilador e, qilishga to'sqinlik qiladi albatta azizlar bu oddiy e, narsa buni hamma bilib oldi degan umiddaman endi keyingi metodimiz bu oral kontraseptiv dori vositalar albatta bu gormonal tabletkalar hisoblanadi bu tabletkalar effektivligi 99 foizgacha hisoblanadi albatta agarda ayol ya'ni ona bolani emizayotgan bo'lsa progesteron saqlovchi e, kontraseptiv dori vositalarini ichsa bo'ladi kombinirованный oralniy kontraseptiv dori vositalar mumkin emas ya'ni emizikli onalarga mumkin emas emizikli onalarga progesteron saqlovchi tabletkalar ichsa bo'ladi albatta bu effektivniy hisoblanadi bu sizning laktatsiyangizga ta'sir qilmaydi azizlar ya'ni sut kelishiga ta'sir qilmaydi albatta bu tabletkani qabul qilishdan oldin ginekolog bilan maslahatlashganingiz ma'qul boya aytib o'tgan kombinированный kontrasept dori vositalar agarda emizikli ona uni qabul qilsa uni sut kelishiga ta'sir qiladi ya'ni sutni kamaytirib yuboradi keyingi metodimiz bu baryer metodi hisoblanadi albatta bu baryer metodi hech qanday sizni sut bezingizga bolaga hech nimaga laktatsiyaga ta'sir qilmaydi bular birinchisi bu prezervativlar bunda e, prezervativlar jinsiy olatga erkakning jinsiy olatiga kirgiziladi va siz jinsiy aloqa bilan shug'ullansangiz bo'ladi buning effektivligi 86-96 foizgacha hisoblanadi keyingisi bu spermitsidlar albatta bular vaginal svechalar krem gel ko'rinishida bo'ladi bular spermatozoidlarni yasaklatga o'tishini to'sqinlik kirib ularni o'ldirib yuboradi ya'ni ularni yo'q yo'q qilib yuboradi albatta bu spermatsitlar spermitsitlar jinsiy aloqadan 10-15 daqiqa oldin qo'llaniladi va buning desit qilish vaqti ya'ni ta'sir qilish vaqti 1 soatgacha hisoblanadi albatta siz mana shu bir soat ichida jinsiy aloqa bilan shug'ullanib bo'lishingiz kerak bo'ladi agar bir soatdan o'tib ketgan bo'lsa siz mana shu spermisitlarni yana qo'llasangiz bo'ladi keyingi metod bu sterilizatsiya metodi albatta bu sterilizatsiya metodi e, hammada ham qo'llanavermaydi albatta buning uchun onaning roziligi erining roziligi kerak bo'ladi bu qanday metod e, albatta bunda matkaning turbalari kesilib qo'yiladi yoki boylab qo'yiladi hozir sizlarga ko'rsatib o'taman mana matka mana bu turbalar mana shu turbalarni boylab qo'yishadi yoki kesib qo'yishadi bundan siz homilador bo'lolmaysiz sfermatozoid keladi yaysa klitka tarafga o'tolmaydi sababi yo'l ilik lekin bu metod bu metodda siz keyinchalik men homilador bo'lmoqchiman ochib beringlar matkamni turbasini desangiz ochgan taqdirda ham yo'l ochilmasligi mumkin ya'ni mana shu boylaganni ochib tashlasa ham bu qaytmas jarayon bo'lib qolishi mumkin albatta azizlar bu местni qo'llashdan oldin albatta yaxshilab o'ylab vrach bilan maslahatlashib keyin qo'llasangiz bo'ladi albatta siz bu местni qo'llagandan keyin bir umr kerak bo'lsa homilador bo'lmasligingiz mumkin albatta bu metodlar sizlarga foyda beradi degan umiddamiz keyingi aytadigan narsamiz albatta effektiv bo'lmagan metodlar bular qaysi birinchisi прерванный половой akt deyiladi ruschasiga bu degani e, shu siz jins aloqa qilib turibsiz jins aloqa qilib turgan paytingiz erkak bo'shanaman deganda jins holatini chiqazib uspet qilib qolishi albatta bu effektivni hisoblanmaydi qirq ellik foizgacha effektiv hisoblanadi ko'p erkaklar uspet qilmay qolishi mumkin ya'ni chiqazib bilmay qolishi mumkin endi keyingi metodda bu kalendar metodlar kalendar metod nima kalendar metod ovulyatsiya vaqtini aniqlab olishadi ovulyatsiya vaqtini aniqlagandan keyin shu ovulyatsiyagacha bo'lgan vaqtda bular jins aloqa bilan shug'ullanishadi ovulyatsiya kuni esa ular ovulyatsiya kuni jins aloqa bilan shug'ullanmay turishadi uch to'rt kun a keyin yana shug'ullanishadi albatta bu metod ham effektivni emas har kimni organizmi har xili ovulyatsiya vaqti o'zgarib turishi mumkin siz homilador bo'lib qolishingiz mumkin azizlar bugungi ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz albatta bu videorolikimiz sizga ma'lumot to'g'risida berildi hech qanday sizni mana shu ishni qiling degan ko'rinishda emas albatta har qanday ishni qilishdan oldin ginekolog maslahati bilan bu ishni qilsangiz o'zingizni sog'lig'ingizga foyda hisoblanadi azizlar hammaga xayr salomat bo'ling bizni ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'lish esdan chiqmasin ha aytgancha esdan chiqib yozibdi azizlar bizlar instagramda yangi proyekt boshladik anjir degan proyekt albatta bu yerda o'zingizga kerak ma'lumotlarni topa olasiz Topa olmasangiz, u yerda anonim savol yo'llash degan joy bor bu yerda siz o'zingizning jinsiy muammolaringizni anonim ravishda javob olishingiz mumkin albatta mana shu anjir proyektimizga э, instagramga obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman kommentariyalarga kirib doktor sabirovdan salom deb qo'ysangiz albatta xursand bo'lardik hammaga katta rahmat sog' bo'ling